有懵懂的理想、心跳的亲切和淡淡的忧愁。你是否还有愤青的思绪、冲动的遐想和不白的所求？年少的他呀，年轻的他呀，还在一年一年的为爱沉醉着。 已不敢再回眸，爱过的年代变得遥远陌生了吧？你是否常回梦中的草坪，为歌而动心，为轻狂而哭泣？你是否记得拥挤的宿舍，彻夜的卧榻和窗外的月光？ 夏天的水，连冬天的飘雪还在一起一起的轮回绽放着，而你恐怕已牵绊着世事随波而逐，流飘得无影无踪。 守话爱人的眼神，孩儿的血，不斑驳的照映在阳光雨下，能够拥有的，不能了解的，还在一点一滴的随风摇曳着，缓缓的脚步，坚实的拥。 去吧，合飞吧！缓缓的脚步，真实的拥，有流动的青春。来吧，去吧，合肥。